Les obres de construcció del nou col·lector d'aigües pluvials de l'Avinguda Jaume I ja han començat. La finalitat de les obres és acabar amb les inundacions que es produeixen en aquesta zona de la platja quan plou amb intensitat. D'esta manera, les obres van a consistir en la instal·lació d'una tuberia al llarg de tota l'Avinguda Jaume I, ubicada en la zona central de la platja i que té una longitud de 350 metres. Les obres també suposaran la construcció dels embornals i els pous de registre necessaris. En aquests moments s'està procedint a la construcció d'un nou col·lector de pluvials que farà que en unes plogudes considerades aproximadament entre 30 i 40 litres per metro quadrat puguen absorbir l'àuia que en aquests moments ens queda envasar en el que és l'avinguda Jaume I. Des d'ahir està el carrer Baladre va un col·lector, en principi de 800 i després de 600, que farà que tot això, aquest eh, problema que en aquests moments tinguem, ja passi a estar resolt. El cost és de 130.000 euros aproximadament, dels quals 39.000 venen via Diputació a través del TEPOS i el resto són fondos propis. Per altra banda, a més de la millora en les dotacions de la platja, esta actuació farà possible la contractació de quatre persones desempleades del nostre municipi.